ましたよやってまいりましたビーホームズセントラルパークへこれも見てくださいよもう前も紹介しましたがもう摩天楼かのようなビル群すごいですよもうその時なかったからあなたの後ろのそうだこのランドマーク81なかったじゃん前来た時はそれもできたという今回物件を紹介していただけるということなんですよさあ本日紹介していただくのは 帰ってくるエロアセットの杉本さんですこんにちはおはようございますお久しぶりですありがとうございます、はい、いやもう待ちに待ちましたよそうですねもうねはい僕も待ってました待ちましたよね、はい、今回はもうどこでしょう、はい、ビーホームセントラルパークはい、はい、ランドマークプラスランドマークプラス、ここマジで変わりましたよねそうですねだってもうユニクロもできましたし、はい、 でもうランドマーク81のねこのタワーも立ちましたし、はいはい、でもなんて言っても映画館ありのバーベキュー場あり、はい、公園ありの、もう施設すごい充実してるじゃないですかそうですね病気になっても病院行けるし、学校入れたいってな学校もあるし、もう1個の街が出来上がってる感じですよねこの中で、ね、はい、だからもう出なくてももう買い物だって何でも済むというそうですねスーパーもこのあのー、ランドマーク81の地下に入ってます ランドマークプラス、はい、じゃあそこはいそこ見に行きましょうか、はい、レッツラゴー綺麗っすね ですねこれって今築何年ぐらいですか築34年ですねあ34年、はい、34年にしては本当綺麗だなあこちら靴箱ですかはいえ下の方がはい、靴箱なるほど下がこう靴箱になってて、はい、クローゼットタイプ <laughs> クローゼットタイプですねいろんな小物を入れれると、はい、でこの上にも置けますと広いスペース いいですね広いですね玄関がねそうですねでここで決めポーズなんかしてね <laughs> はい出かける前に出かける前に、はいいやいい楽しい気分で出かけられる、はい、自分の姿見て今日のファッションどうかなみたいなね、はい、今日は私エナーセットポロシャツ着ておりますみたいなね、はい、こういう ポージングもできますからね確認できるという、はい、この大きい鏡は嬉しいさあそしてキッチン広いっすね、はい、キッチンも広くて物も揃ってる、え電気ケトル、はい、トースタートースターまでついてるトースターもありますね嬉しいでまあこうえっ、ー、と置いてあるんですもんね、鍋とかフライパンとか、はい、ほらこの中もスプーンとかまで 全部揃ってで電子レンジ、はい、これはもう <laughs> もう何も激アツです <laughs> 急に激アツ出ましたよこれねもうあのいいところがあったら激アツ僕出していきますから、はいはい、激アツ3つで、はいすごい <laughs> すごいの出ますから、洗った食器をここに置いてはいなるほどねここで洗ってさっさってなって 置けるわけね、はい、乾かしてはあこの収納広いな出た奇跡のゴミ箱ああこれすごい最初見た時マジでびっくりした、はい、すごいっすよね閉めたら閉まるっていう <laughs> 変だよね閉めたら閉まるって当たり前なこと言ってる当たり前なんだけどやっぱすごい、はい、で炊飯器もある 五。俺 <laughs> 激アツではない、はい、激アツではないじまあ炊飯器はないまあこの並びで見てあったなっていう、はい、合格はちょっとまだはい、何ポイント貯めてもあんま意味ない <laughs> 意味ないのあんま意味ないですなんかその柔道とかだったらさ、ほらね、効果とか有効2つで技ありとかあるじゃんまあか効果みたいなことですよだ競った時に効果があったから勝ったみたいななるほど <laughs> これに関してははい 隣の部屋と勝負してますあ隣の部屋見ることできない上まで、はい、このデジットスペースまでちゃんと収納として使える、はい、ですこれは低いちょっと、まあ、ちょっとまあ、僕は出しすぎないのが、やっぱそこが信用の中川としてやらせて信用はいやっぱ信用がねやっぱほら出しすぎると信用度なくなりますからねエドアセットさんの名前も汚すことになるから そこはまあ、本当にいいものだけをそうです、はい、本当にいいものだけ、うん、でなんかこう全体的にあれですね王宮チックというか、はい、白だったりこのなんか壁の色もはいいや白ですはいいや変やねでほらここベージュでさ、うん、ちょっとなんか品があるというかこう革のレザーの感じとか、はい、すごい上品ですねはいそうですねあのお尻が痛くならないい子ですねこれ 嬉しい私地持ち <laughs> 地主の私としてはすごく嬉しいが電球もおしゃれ、はい、線香花火みたいですね線香花火ですね明るい電球ですなってるのが、はい、なんかこれで日本を思い出してくれたらいいですよねそうですねおい本当これで思い出せる気づいちゃいました何ですか、気づいちゃった気づいちゃった気づいちゃったチン いや、わーいや、わーい言ってくれないいや、気づいちゃいました。はい、エアコン、植え込み式。はい。これね、嬉しいっすよね。隠せてるっていうのがまず嬉しいし、はい、このエアコンが効きやすいでしょ、こっちの方が。そうですね。なんかね。のエアコンタイプよりの。もう、だってもう4つ出てるから、もう。全部。あ、まあ4つか。これ2つはですね、吸い込む方なんですよ。 え2つが出す方で2つは吸いあこう吸い上げるんですかはいじゃあそこだったらあの宇宙船が吸い込まれるみたいにそうですねえ気をつけてください気をつけた方がいいそこには近寄れないってことですねテレビももしかしたら行かれる可能性ある、そうで軽いテレビだとちょっとなるほどこれ重いから大丈夫なるほど怖え部屋だ怖え部屋でしたどうポイントつく 俺作るのダメだろいやだこれは杉本ジョーク杉本ジョークには俺は合格つけないああそうやっぱこういうねいやだとしたら激アツとつけてあげてこういうユニークなところありますってほらそこが n s さが見てほしい部分じゃないからそのユニークな部分はさああくまでおまけおまけみたいな 本当はちゃんと物件紹介できるっていうその、い、い物件をお客様に提供できるっていうのが、激アツポイントですはい、いやだから楽しく紹介できるってことはだけど激アツではないんですか合格です <laughs> それはちょっはい、これはもう合格です、はい、出ましたそこはいこれもねやっぱさっきのね応急地区という上品な感じですよね、デザイン広めのそこはいここも測っときましょうかはい測っておくしかないな あれ久々だからさ測り方下手じゃないだって <laughs> ちょっとスペース空いてほら、はい、大きさ分かるでしょいやまあ4人は座れますねですねいや4人だとちょっと苦しくないですか <laughs> いや3でしょ2は3でしょじゃあもうちょっと寝こ寝寝そべってね測ってみましょうかね、はい、いつも通りいきますせーのいや何 そっちじゃない <laughs> そっちは分からんや視聴者の人ね、はい、こういくと思ったら、ね、今ね今絶対想像してたらこう裏切られてますよね <laughs> 今二人ともこういくかなってそうあの別れると思ったよでしょむしろでこのパターンもあります、ね、はい、このパターンもあるうん、俺もあるどれか迷わせるいや迷わない <laughs> 激アツです全然激アツじゃないよ僕のボケに激アツですいやいや全然激アツじゃない 気圧でしたねですねすごい広いこれ広いですね本当に、ほらこれが激アよさらんでいいから <laughs> え激アポイントよこれ出ましたはい激アですそういうことは最高監督や激アツ出ましたソファーで2回出してる出しちゃったな シャワーで2回で激圧3つ倒いや今のだけどそのこのお家に対する激圧は全然出てないよお家そっかまだ1個しかまだ1個よ杉本さんに2個か <laughs> 杉本さんにあ僕僕と杉本さんに1個1個ですね、はい、誰が取るかな次はいやこれいいっすね、はい、色ちょっと1回離れてもらって <laughs> 困ってるほらこれで十分ですよそうですね 2人暮らしとかだったら全然まあねだから喧嘩してもこのぐらいの距離感で座れるとねそうソーシャルディスタンスこれぐらいは取れますベランダ、はい、こちらですね、はい、あ洗濯機あるこれも備え付けですね今日はすごい残念な雨ちょっとね景色がね、はい、リンホームの内側向きっていうんですかそうですねまあけど花火は見えるかな まあ下からランドマークの花火見えるんじゃないあれがランドマーク81だもんね、うん、あの真上に上がるからあいけそうっすね <laughs> 真下から花火、はい入れそう、ね、夢の夢のね、だから子供とか喜ぶやつですよね、はい、あ花火やってきたみたいな、はいはい、ちなみに他にもあったりするんですかお部屋ははいありますあ同じ島内にもあります逆サイドだともうちょっと開けたビューになります じゃあ続いてはバスルームです洗面台も綺麗にしてますねはいでえー、出た浴槽あるじゃないですかはいビーホームって浴槽ありましたっけえー、ワンベッドルームだとバスタブついてない部屋がほとんどなんですけど、はい、この棟のワンベッドルームはバスタブがついてますねあこの棟だけなんですね、はい、めちゃくちゃお得じゃないですかじゃあこの棟なんですよちょっとじゃあ測ってみましょうか、はい、さんこれねちょっと 分かりやすいと思うんですよねこれねほら2人で十分広さいやいやまあまあけどなんかちょっと足も伸びてないしなんかそのちょっと窮屈そうに見えてるよそのこっち側はそれもう見る側の問題でしょ見せる側の問題ちょっとじゃあ一人で入ってもいいですかすいませんはいすいませんなんか一人で一人で入ると はい、ほらいやいやこれでわかるけど埋まってるそうですね、うん、僕だって身長180センチないないよお前なんて80センチぐらいしかないだろ <laughs> それは過小評価やわいいバスタブ気分なんなバスタブ気分バスタブ気分バスタブだもんなだから細川文みたいなできるやんここでいやいややってよおフロ伸ばすロマンバスロマンバスロマン 寝室ですね、はあ綺麗またここもベッドとかもやっぱ統一感のある家具ですねでこれ広さどれぐらいですか幅1 8 0ンチですねあキングサイズですねキング、はい、広いもんなんかキング以上にキングの広さ僕感じてましたけど <laughs> そうですねやっぱ白のその膨張色だからとかなんですかね、はい、すごい広く感じる 七いけいや無理だよこは収納あありましたアイライトアイロン台こういうのも嬉しいですね、はい、なんかわざわざ買わなくてもいいっていうそうですねいやすごい家具揃ってる気がするんですけど、ほぼほぼありません、ね、もう一人暮らしで暮らす分には、はい ベトナムに来られて追加で買われる必要があるものっていうのはかなり少ないと思いますねいやマジでないななんか必要だなって思ったのここは、まあ、テレビも置けるけど、はい、あそうですねあのー、もし必要であればこれは入居者さんの方であなるほどじゃ寝室にも置くことはできるはいこれ何平米ぐらいですか全部で今大体50平米ぐらいですねはあ 1LDK の形で50平米広いっすねはい確かに 激アツですはい激アツねでか今の激アツでか声四つ四つ出た家賃を当てたらただで借りれるのコーナー杉本さん全然乗り気じゃなかったなんでですか口がいつも回らないんですよじゃあいきますよ、はい、家賃を当てたらただで借りれるのコーナーイエーイ さんはこんな喜んで言うコーナーじいう我々が分析するコーナーなんですよ、外してもね別に罰則はないですしリスク入場所的にはレタントンから車で10分ぐらいですかねぐらいですかねでもう街としての成立してる感じですね病院あったり学校あったりバーベキュー場公園あってプールジムもありますし、はい、で部屋50平米 浴槽付きで、まあ、家具はほぼ揃ってるコロナがあったのでやっぱりちょっと全体的に家賃下がっているはいあそうなんですね少しだけ下がってでも当てたいでも僕も友達住んでたので何人かはいだまあ僕はもう本当に当たるますこれマジで借りますよはいいいっすか分かりましたいきます、はい、せーの850円 百5 0 850 830絶対そんな刻まんっていやいやこれはあの850なの確かもともともともとから下がったがゆえの30というちょっと 50刻みじゃないイレギュラー感があるってことそこはやっぱそのやっぱ借りてほしいけどやっぱり外国人なかなか来れないしで、まあね、やっぱり会社的にオーナー的にもまあちょびっと下げようかっていうのでやっぱりこういうこう830とかいう数字がはじき出されるじゃあ、正解お願いします正解は800ドルですええー、惜しい 八百？もともとどれぐらいですか 850? もともと850ぐらいですねそうああなるほどだからぐらいは下がってるとだいぶ下がってるって年間だったら6万円以上でしょそんな下がるものですね今ちょっと少し影響を受けているたいですねだ今契約した方がいいってことですよねそうですねでそれって管理費とかも管理費が込みの状態ですね800ドルか安いっすねこのクオリティで それが安いわで入り口は、ね、鍵は指紋ですもんね、はい、あそうだ指紋だからセキュリティもバッチリとだし下にはね常に警備員さんいますそうですね、ね、タクシーすぐ捕まるし言うことなしここは何でしょうかサイゴンパールのですね、はい、新しいとオパールタワーです 年の8月から9月ぐらいにあの賃貸のお部屋が出せると思いますなるほど、はい、僕今見た感じだけで最高いやいやまだ分からんよこれはもうダメですねこれはもうその嘘をやらせ <laughs> いやちょっと安売りはしない感じで、うん、ねまだ全貌見えてないんだからそうですねその辺もじゃあ詳細我々がちゃんと動画で収めていきますんで、はいはい、こうご期待、はい 下に貼ってあるリンクに飛んで N アセットさんのサイトでちゃんと見て連絡してでありますかと、はい、これありますかと聞いたりとか、ま違う物件ありますかと確認できますのでぜひそちらの方押して見てみてくださいそれでは以上ホーチミン最新不動産情報でしたさようなら